السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة تدريب كما وعدناكم سابقا سنقوم في هذه السلسلة باستعراض الملف الهجومي لخطة 4231 هذا الملف سيكون مقسما لعدة أجزاء وقد يطول الجزء لأكثر من حلقة وحتى لو كنت مدربا لا يلعب بهذه الخطة فستستفيد من متابعتك لها حيث أنها تحتوي على مصطلحات تدريبية وتدريبات تتشابه في مواقف اللاعب مع الخطط الأخرى كما وأنك بكل تأكيد ستقابل فرقا تلعب بهذه الخطة فسيكون من المفيد إلمامك بجوانبها الهجومية كما يجب أن تعلم عزيزي المدرب بأن أي خطة غير قابلة للقياس وتتغير أدوار اللاعبين في نفس الخطة من مدرب لآخر تبعا لجودة اللاعبين وأسلوب لعب الخصم وظروف المباراة وظروف الفريق نفسه مما يعني أن الذي سنعرضه هنا هو عموميات وتبقى التفاصيل الأخرى خاضعة لفكر وأسلوب المدرب ومعرفته العميقة لفريقه لن نطيل عليكم فلنبدأ على بركة الله أدوار اللاعبين ومسؤولياتهم سنقوم في هذا الجزء بعرض أدوار المراكز بشكل مختصر مركز الهجوم على اللاعب الذي يشغل هذا المركز أن يتميز بالقدرة على الالتحامات كما يجب أن يمتلك بعضا من مهارات المراوغة وسرعة اتخاذ القرار وبكل تأكيد لا نغفل أرقامه الجيدة في التسجيل وعلى الرغم من أنه يشغل صندوق الهجوم إلا أن مرونة هذا المركز بخطة 4-2-3-1 تتيح له حرية الحركة والتنقل حتى النزول لمركز الوسط مما يخلق فرص تمرير أكثر لزملائه كما أن تحركاته كذلك تخلق مساحات فارغة ناحية مرمى الخصم مركز الوسط المهاجم ثلاثي خط الوسط المهاجم هما جناحين يمين ويسار ولاعب دائرة مهاجم والذي سنرمز له بالرقم 10 في هذه السلسلة تحركات ثلاثي الوسط تكون مساندة للمراكز المحيطة وخلال وجه الهجومي للفريق على هذا الثلاثي أن يتحرك بين الخطوط صلح بين الخطوط كل خطة كرة قدم تتألف من ثلاثة خطوط تبعا لطريقة لعب الفريق فعلى سبيل المثال فخطة 4 4 2 تتألف من ثلاثة خطوط يمثل الأول خط الدفاع والثاني خط الوسط وأخيرا خط الهجوم فمصطلح بين الخطوط هو حالة تصف المساحة بين الدفاع والوسط أو بين الوسط والهجوم لذلك نسمع الكثير من المدربين يطلبون من لاعبيهم التمرير بين الخطوط أو التحرك بين الخطوط أو حتى الوصول بين الخطوط إن استلام الكرة في منطقة هذا الثلاثي يخلق وبسهولة تمريرات قاتلة خصوصا إذا ما قام المهاجم بتبادل المراكز مع أحد هؤلاء الثلاثة الوسط الدفاعي في هذه الخطة سيتواجد لاعبي ارتكاز أحدهما بعقلية هجومية أكثر عن الآخر وتبعا لظروف المباراة قد يلعب مدرب ما بلاعبي ارتكاز بعقلية دفاعية بحتة من أجل المحافظة على نتيجة المباراة على سبيل المثال وفي كل الأحوال فأن لاعبي الارتكاز مسؤولين وبالاشتراك مع لاعبي الظهر عن الصعود بالكرة في المرحلة الأولى من الهجوم لنقلها للمرحلة الثانية وذلك من خلال التمرير نحو العمق أو نحو خطي الجانب بالتالي سربطان خط الدفاع بخط المنتصف لاعبي الظهير الظهير في هذه الخطة وغيرها من الخطط مطالب بالصعود ومساندة خط الوسط في المرحلة الثانية من الهجوم وكذلك مساندة وخلق خيار تمرير للمهاجم في حالة سقوط المهاجم للمنتصف كما يبقى الظهير الآخر أو يصعد للزيادة العددية حسب المواقف التكتيكية التي تختلف من فكر مدرب لآخر أو ربما تفرضها ظروف المباراة في بعض الأحيان وببقاء ثلاثي الوسط المهاجم في وسط الملعب فإن الظهيرين يخلقان اتساعا في الهجوم لاعبي خط الظهر كما ذكرنا سابقا فأن لاعبي خط الظهر مسؤوليتهما نقل الكرة بعد تشكل الماسة الدفاعية وذلك بالتعاون مع لاعبي الارتكاز الماسة الدفاعية يتم تشكيل الماسة الدفاعية عند سقوط لاعب الارتكاز نحو مرماه وتشكيل الماسة مع حارس المرمى ولاعبي خط الظهر مما يتيح للفريق بدء بناء الهجمة من حارس المرمى ضد فريق يلعب بمهاجمين اثنين ولكي يحدث هذا يجب على لاعبي الظهير التحرك بعيدا عند خط التماس وفتح الملعب كما يجب على لاعبي خط الوسط المهاجم والمهاجم التحرك لمواقع مؤثرة بحيث يتيحون بناء لعب سهل لزملائهم كانت هذه بعضا من أدوار مراكز الخطة الهجومية وسنتطرق إلى التفاصيل في قادم الأجزاء بإذن الله الجزء القادم سيكون حول اللاعبين المشتركين في الهجوم من المنتصف وكذلك اللاعبين المشتركين في الهجوم من الأطراف لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وكذلك نشر رابط القناة شكرا لكم